jogera kino hey, professor political science aliyo baafa waliyo ndebesa wa history professor we gundi wa, wa, wa economics waliyo omunga bamwita obani gwe baletanga mu bivulu byabwe oyo nga gwe bapromotinze kuba amawulire gaabwe gamupromotinga kakati abo bafu abasaikoloje bafu nti today soko tunulire e brazil bali mbweralikirivu mu latin america the minister has resigned after one week mm -hmm. why he cannot work with the president who is a politics a political wound player akawuka yakali kawo nikabasensera nadambi ofisi hey. Eh, kakati loko down nti economy efa unu bawu kanye unu principle one week do you know what it means to be a minister in the brazilian government obita bya mwe bina bayine motoka enfu hmm? do you know what it means to be an advisor to to trump nibana balina abatambuliza abamu tebalina nangatto abala tebalina bugaadvisor wa president alabikira ku mikolo kati yabayiseeko mwena ku licis tito inflated tito thats why some of us wevaluate netugaa nti mm, omwana bwakabira essimu wotegere omwana alibeera omugezi bwakabira essimu nebagimukuba nebagimugjako bamuwa kyeddole ngaakikanyuga lwaki ku kino kyo tebankube kitegeeza kifu <laughs> eh, omwana alibeera omugezi womulabira maama we bwabajjamu akaleega amanya agenda kuyonka hmm. bwajjamu peti talina interest ate awo oddadi bwe kati buli omu amanyi federo yejeeraga <laughs> baana tuba traininga kirabu omwana ono lwaki yetegerera maama we ngaayambala hmm. yajja kuba mugwagwa omulenzi <laughs> akabira bbeere so we evaluate this kakati gende wa trump trump is fighting with the medics tine vaccine toyinza kujitutwaza misinde vaccine tesoboka at this short time but this man wants to, ye politicianpoliticiani ah, ah, aina akaluka november ye politician I mean, by the time they will realize mm. nti vaccine one match to politician eh. vajuzi chagamba eh. nti oba muli mutia eh. oba muli mutia eh. oba uli mumbera eh. kastolo nda trump aha une uma na na zino pake jizo na kuliko vifani <laughs> vya trump is a real politician eh. eh. na baka nti politician is obsessed by winning a, a, a, an election a revolutionary nga museveni akaluta katia yaya gara bantu be kubera bulungi kakati tubaula nti e trump bano badoctors bagaleka kutwanguya tewali vaccini esobola kukolewa tugenda kukera olowooza ye tabimanyi ye trump tabimanyi talina dokita we ye ayagala kubuzaabuza bantu bano if it fails amuredi nze nondebwa mu novembe bula emyezi emeka siyinza kubadiza mu vaccini ne purezidenti wano yakibakolako yabagamba nti mu nnaku eh, yabagamba yagamba atya yagamba nti mu nnaku asatu mukaaga amasanyalaze gajja kwala mu ggwanga ngaennaku asatu mu mukaaga okujjako fe abalina amagezi ffe tuzigabanyamu mm. ti emyezi giri emeka aa yaga in 36 months we shall have sufficient power if you divide 36 months into 12 ofuna emyaka emeka the president couldn't tell the public nti mu myaka esatu mujja kufuna ki amasanyalaze era hey, naku kumi nanya naku abiri 21 days nakuki aa ate oba kino ane ekijira mu kisiibo ekimumanyi so bwe tuba tusoma propaganda kyembagani nti propagandist e political scientist e psychologist ani nti omusajja aba nanyini nyumba yamugoba nadda mu muti yes abaana bayingidde enyumba kuliko omulwadde womusujja ye landiroodi nga tebamukulaga alandiroodi nga tebamukulaga eyamugobya mu nyumba kiseera kkakati ati yeeyoleka ate ontamanyi gyava kati baafunye bano bafunye bano abali ku tv yabwe balina international organization nti fe radio yaffe tulina tv yaffe tulina gipeperalizing at this time tiaba abatamivu abali emityana naladisi najjayo omutwe abatamivu abali emityana anti banyalwa mmere omwenge oyinza ogugattamu olubuto olutalidde gwe mwenge kyoekisepu kitondo ah, ah, walagi mwenge gwabagagga walagi tosobola kumunywa era akutta kubanga kumaca walagi <laughs> eh. sipiriti eh, eh. e, e, kasi oginywesa amazzi aganyukuga ngaofudde kyobalaba abazungu banywa kawalo awisiki kati ate bano abaavu anywa walagi ate nanywa akatunda bebakankana bati <laughs> toyinza kunywa walagi nga tolidde emmere <laughs> kakati tonto yekka era ezambia bakola omwenge gwabwe nga 50 mmere kakati ono wa tv yakulimba nti abatamivu labo bebagwa naladisi wemityana najayo omutwe why don't you solve the issue kwate padlock bano abatamivu bakutwale gyebagunywero otekeke kufulu eyo omwenge ogumale ewabwe tebagunywereyo yanti kyenkubulira nti bano bava eno eno tv yo eyagala to market itself at this time which is a good strategy buli bwetwogerako republic response bwetwogerako public response kakati bajja kukuŋŋanya n'abalamu abatalina logiki nze sibagaana kubawa abatalina logiki nti myaika nanalyze kakati nkuga nti professor wa psychology tetumuyina professor wa political science tetumuyina kakati mmuolwokubula logiki nti kankubuuze why do we display voters registers okumanya betulina abagenda yeah. okula nabatali yeah, eh, abafuna abaki nabalamu kati omuntu akugamba atya nti omulwendo gwa uganda ogwabakwatiddwa gweyongera bweyongezi kabalwadde lwaki tagusalako okutubuulira abali dispose hey. babatugambakyenkubuulya eh, ah, lwaki kusigala constant why don't you remove the same way you remove dead people and those who have transferred to elsewhere from the voters register to make it appear accurate mm. why don't you deduct those who have been cured yes they were infected but they were cured why do you produ- continue, yeah, continue making adding. the same number to rise ndowooza bakola registered cases mm. mu uganda kuno kuno kuno fe abasoma logic logic mathematics logic tomwepankako logic mathematics bagala kumanya registered cases mu uganda anti nkugambe that's different nti walibadde ogamba nti bannayuganda kakati abali ekikumi mwensanvu jako ekinaana oba explain nti ku muwendo gwaffe gwe tubadde nagwo ogwensanvu kakati kwegaseeko basatu ate bwe babanyonyola tebagaa nti bano bakenyan drivers kitegeeza oh, the only explanation i have like somebody who does not display the voters register he wants to use the dead people to vote emizimu gironde to inflate the voters register these people their changes what they want they must this figure must be maintained why every sick person gets 65 dollars per day okuvawa mm. aniazibawa abalwadde bundu bubi these are civil economy so and as a result ekintu kino kiri inflated yes and and and for for what some logic to ina che tuita unexpected result why do i continue to suffer to sacrifice in my house without food if the number is increasing kitegeze yo formula nfu mm, ato ya galo fuluma tegwe yongerere dala yanti nfu formula nfu oh, twali gambye tetulina what now is the difference between mafuguli magufuli magufuli magufuli is a professor of chemistry e explanation ya magufuli yoli ya ngamba gundi dokita ma, ma, ma, gundi magola mm. magola ya ngamba is an expert in viruses ya kona kona viru ya nganti once a virus is allowed to kill people ngegende iba kuata it loses at one particular time kakati na inchi tegeranti magufuli chako lirako chemistry nti egwamu amaanyi virus eyo egwamu amaanyi ne trump kyeyali alowooza nti virus ekolaki you only treat the symptoms kubanga kakati nabano bebagenda okugesesezaako balina okukwata gonde e, e, e, balabe bakuteekemu akawuka kalinga bakasi balabe antibodies zo obakiki ekikaleeta ko kenyini kaleeta kinga kakutte that was mafuguli for us the president being emuyeekera ye yamuvinga kosi yasire yakugamba nti abange totte ku bigere wabaawo ekintu ekisalabatira mu bintu otta eh. ku bigere abaga nti tukiyita kutta ku bigere nowuliriza kiki eh. Eh. era egundi omanye ebintu ebyava mu military bwosoma kakatibo bannaffe bawandiika ngaoyo omusajja sanzu sanzu yawandiika ekitabo kye the art of war emyaka bisatu mwataano gayesu tanazaalibwa mwalisitoko mwekiri era bebakikyusa mu 1977 ba expert ba america nebakikyusa abajasi baga nti tetwalifiridde mu vietnam singa twali tukitegedde mm. sansu yakusomesa obuyekera naye ate kati awaffe mu buganda sokolabe kati abasala nkonge bayinza nokuba nga tebamanyiri nkonge mukyafu erinya kitawe yegerese mu nkonge jajjaawe yali nkonge waayi jajjaabwe yali akumandiza ekibinja kya buganda ekyamajje ekigenda ebunyulo abanyoro nebekeuka munkonge mm. kakati abaganda ono nagamba abaserikale be nti mwegendeze enkonge ezo abanyoro nebavaayo naye abaganda muyina edda okumutulabye mutya ntiwekwesewano kwekumutumumankonge hey. Eh. Eh. hey. kati waalijja erinyaerinya nkonge mweryavo weyajjano was a celebrated man nti nkonge abaganda muli balogo twekwese munkonge era nemutulaba yabaganda mwegendeze enkonge ezo mwalibeeramu abantu hey. Eh. Eh. wende banyolo already hidden in the nkonge mwemuvu abo basala nkonge jajjaabwe kakati nti ye president bino byona bya military nti soko omuganda ti akiyita kutta ku bigere appears if your feet are dead stop tayinza kuba nti yimirira omulaba ajja kuwulira toyogera toyogera banemutte ku bigere owekalungu wuuyo kitegeeza musota <laughs> ndi omuganda amuyita wekalungu era omuganda tayinza kwogera nti omusota gunumi aga nti ekiwuka kinumi eh. omukazi yafa nga buli abapakasi yali waka nabo eh. omusota negumbujira mu nnimiro mm. nabaga nti ekiwuka kinumi omuganda tayogera nti musota anti sawundi omusota guno guwuliriza ku sawundi ne movement kati gwoluwulira guwulirira mita nya negutabula obusagwa the science is step on your feet mm-hmm. kakati gwo tegutabula busagwa guyinza nokuyitako era abaganda bebabakuwerekereza baga naalonga ogenda ngaodda kakati bwemwalyanga emmere nga musirise <laughs> kakati kuba kawulyanga silensi negundi emi abantu nga bakuŋŋanye bangi mukuziika emisota givaayo gundi ono gumufulumya agulumba nagusuula ku ttaka nibaga nti omusota gwafubusudde abantu mulumbe mm. guli mu mutuba muziika mu mutuba ba mumuyembe mm. kati guulira ebbuguma ne gukka bwansi ne gulyoka gubafubutula kati abaganda babanga bali emmere <laughs> tewali mu nyumba bino ebyo bikomakoma ebyo byagendanga ne biteekamu emisota mu nyumba n'afuuka naalongo kakati babanga balya ne gufuluma ekawubo k'emmere biki ne gufuluma e basirise basirikanga busirisi oba guyise ku mwana bwegut gubayitako negugenda mm. nebaguwerekeza emwanyi nalongo ogendanga oddawayi emwanyi tezikola sawundi naye mwe mufuna time to think mwava alowooza eh. fe tulinga bamonko we have time to think kakati mwe temusobola kubuuza why does this woman in minister of health maintaining this number without didacti bakikulaga eno bakikulaga eno nti uganda yakafuna abalwadde abawonjezeddwa tetulina bafu enamba eziba tetozituwa naye nga teziri ku figa eri gyogambye eh, enootingibwa waggulu ekitegeeza nti nze mbiraba nembyanalizinga nti what has britain done bonna abazungu bonna baagala kuddayo ku ekonome bagamba wehave realize distancing wehave realize sanitation ye future without pompeo yagamba ti unless the chinese terras n'abachina nabo bakugamba abachina bagezi bebaleeta second wave abachina bakamaluga nti bakamaze ne bayiiya nti ate bekakute tunabagamba batya nti kadde ogwokubiri second wave propagandist newamu bali mukukola anti bwe kyebakugamba kayina second wave tikayina second wave ti germany bwe yali yakaddayo lukumi lwakwatibwa kakati mumwina okumanya factors eziri wano why is it that whenever you are nearing the deadline of the, expecting a lockdown yes, to be lifted by the president the number increases kyategeeza mirundi nti bwembanga musembedde okuggulawo eh. odedeni gyebatuwadde eh. omuwendo gw'abalwadde gweyongera do you know how man, much money the ministry spends government spends on locating singa ne sirimu yali mu location webakukwata noyogera abawala bonna bwewayagalako noyogera nomukazi nayogera abasajja beyogerako singa obufumbo webuli do you know how much natunuulidde bwe nti ab'emityana mubende nti omusajja avudde kenya nayingira natuka emubende ajjeko ebitanda nakola kyawe bamukwatidde ne bafuuka ba vigirant ene yonna gye yayise is not escorted omusayi yaguleseewa busi kakati oyo gye yayise Uh, waliwo strictness kubamalaya mbutuyise bad black asomese bamalayathey cannot touch on the malayas because if you subject the malayas to tough measures tebajja kugenda mu basajja bali kufuna kawuka their interest akawuka kabeerewo bakafunemu this is commercial, commercial coronavirus yazemu byenfuna eh hey, kati wabyanfuna muna Uganda aliye wakagamba hey. Eh. obudde bwengumikiriza hey. Eh. Eh, era kuruno mwamu seven asobye kugira hey, wekeja bajja kuwaguza agambe nti dana anti bajja kuwaguza mutuongere yo bajja kuwaguza jo katona nyo hey. statement ya minister mabega kawe hey. bali ba mujja ko interview hey. nagati twandi yongede yo 21 other days bambi ndi yeta yi suppose so kubanga tu ndi kakati nze naba mbawuliranga boogera nachi omanyi ti bagala kansiga And if we want to keep this man out of radio and TV, ne radio zigalibwe kamusiige. Bagala kati kwenda tugenda mwa izo wanu muli bameka. Buli gwenkola na yetu genda mwa izo. Wanu studio. E for two months. Ani atutwala. Kati anti bakansize nkalina eh. mpuruvinze positive ah, batunona eh, batunona nebyo nezigalawo <laughs> waliwo omu bamugambye ti mu palamenti tufuneyo mubaka palamenti oh. tumwe miliyoni bisatu akkirize nti yali positive palamenti egalibwewo kati we are moving it towards musajja omu yankubira esimu nanga nti misa ekola nti tulabye erikopota ehoyimanga erimu kyandasimanyi naani tibalabika wano bagala kwestablishinga bagala ehoyima bagambe nti gyekali twestablish emunte omusajja nankubira esimu nangandoza bamuseresa medical doctor ewehoyima gwe baga nti ayina ne mukazi we ngaate muganda we ali mu virus institute agaitagina bana basiru ne baleeta nti ayina bafunirewo ekibatekesawo e, e, operation ehoyima ne kliniki yeggalewo mm, mm. this is commercial coronavirus kakati ate nomulinde mulinde, mulinde. owaloko defense bano abali ku luguudo mutuyambe muteekeku aba traffic can be explainable tinze kenyini enyinda ezange nadde ate banditedde ziri expensive zaganye ate ezemitwale kumi ekumi ezaganye sisa hmm. kati ate nezireyo ku buno buno buli rayiti buno obolukumi ziri ezi expensive zansalidde bwereere hmm. za mitwalo kumi kumi zansaze bokisi namba zansaze walese boxi hey ate kundi ya lifting wachita chakuzanyi zansaze zaganyi kubanga nze sisa na kwebi kasevika kufamu buto wangi tu nze sambala gambotus hey hapana mkubira muti maikolapus yes ukadiye mangu no gambotus ina sound yenkola kwa nengwa kakati mwe abatalina nabantu oyinza okusanga ti medical doctor can tell me nti that man is suffering kino na kino nti badokita bangamba nti gwogenda mu studio mm. nga tewekavalinze which means amagugwego gali affected nempewo eri s how many times do we go for medical doctors ah, ah. Eh, check up eriwa kakati ne waliwo akaweke akamaze abakadde bakayita kamagulo kamagulo kamagulo eh. kamagulo bwoba walwala sukaali nga walwala puresya mm. kamagulo ako, ako, akola akola kuki e, ate akola kuki <laughs> ku lubalala naye kamagulo asse abakadde bonna bemuli abafiira mulungi kamagulo kamagulo adusa omusayi ku sipiidi yamaanyi nnyo anti mu luganda bakayita kamagulo kakati badoctors bebalina otubuulira mm. diyonno nti mu uganda muno nebyagula mwali viagula can only be accessed by doctor nti omusayi gwo gudduka nnyo ani agendayo kati bali kabatabatya hey, kadduse omusayi ku sipiidi mhm. eyamaanyi nyo kamagulu kamagulu has killed many people kamagulu these medical doctors they are sleep <laughs> abantu babulijjo bakayita kamagulu kamagulu mukutta kubanga agenda nadira wa pressure <laughs> ate mbu bwoba omulamu Mm. nobanga oli mulamu nomira kamagulu mm. ennaku ezi ennaku ezi nga tofulumye mu nyumba <laughs> ate nsalutyeka <laughs> kabakayita eh, kamagulo this is a very dangerous dragon the market is called kamagulo kamagulo songa profesa wemakere yali babuulidde nti munsi where people undergoing economic hardship sex wabantu abali comfortable aina emmere ye akakano nkalabye taina gundi nkalabye eh eh akachi akabakaita eh eh yes kasha abantu bonna be musanga mu rudi basija kagamba ba baba se kamagulu eh kamagulu has killed many, many people than hiv self kakati nze mbabuli ne mbagamba nti mafi yekoleramu mafi yekolaji ekolya mu kintu kino di abaloko defense ekibalumbisa abantu eri kubabba naye waliwo gwe nalabye kamuli baaba owekamuli oyo eyakubye abantu ajja kufa ne kadaaka hmm. omusajja bagenze kukimaddagana mukazi we lyasirimu mbutu twalwanye naye twakoze tutya and this the problem saka those idiots these spokespersons of local defense of the police bano abali ku local level your warlolo is not to defend these people leka kwa bali provoke nido nido nido nido abantu baje bo wale kwa defense bamutte baje bo kwa road blocks aba bali mu villages i saw the kamulimani an arrogant idiot omusajja yatwe yagaliddeko era olumala okuwona nga tumutwala mu court not a police office that man is not supposed to be. Abo, yeah, and no. Mutani wanga yasomesa